Método Origen es el estudio y comprensión de la salud del ser humano. En estos 12 años de estudio pudimos determinar que el cuerpo posee un orden específico y claro para llegar a la salud completa, sanar y no enfermar. Este orden se conforma de cinco partes. 1. Funcional y estructural de los órganos. 2. Celular y físico. 3. Nutrición y alimentación. 4. Ambiental y energético. 5. Espiritual y psicológico. Este orden expresa el hábitat original del hombre. También logramos identificar cuatro mecanismos de salud que posee el cuerpo. Este refleja la cantidad de salud que posee. Evacuación intestinal, evacuación urinaria, sistema circulatorio, periodo menstrual. Si uno de estos mecanismos falla, la persona comienza a perder salud. Para reordenar y reestablecer la salud perdida, nuestro método se compone por dieta, fitoalimento e hidroterapia. También te enseñamos mediante un diagrama qué sucede en tu cuerpo cuando estás enfermo. Para lograr obtener este orden y mecanismo, debimos cambiar conceptos que parecían irrefutables, tales como atender la salud, no la enfermedad, atender el cuerpo humano como un todo, no atenderlo por partes, el uso de la fitoterapia como alimento, no como medicina, usar proteínas vegetales, no animales,